我们之前虽然教了这个金刚洒头忏，但是基本上是用的本尊法的忏，很简单，力量也会很大。但是呢，我观了一下，效果不是很好。这个不是这个本尊法的这个金刚洒头忏啊，这个不好，是大家不能相应。说我的恩师满一上师啊，他就一直强调说。 修法次第很重要啊，不要不重视前行、加行啊，你直接修本尊成就的少啊，没有前行，没有加行啊，然后这个很难在本尊法中相应啊。我现在看确实是这么回事。说今天重新教，教什么？教事业部的，虽然是事业部的金刚萨埵禅。 但是呢，我们用了一个很好的版本。这个版本呢是金门彭彭措法王，这个活着的时候，通过这个易服藏，然后把它服藏出来的，整理成文稿的。然后这个大家知道，这个叫喇荣五明佛学院，就是经常举行这个啊，金刚萨头禅，每次都是七天。 啊，那么每一次都是有的时候十万人一起去参加，那是相当厉害的，啊，那么这个颤法呢，就从这个藏地啊传向了世界各地，在传的过程中啊，有一些这个大德啊就开始这个呃考虑到大众的这个观想力不够，所以他们就用图画的方式把这个整个颤的过程中都画成黑白图片、黑白画册。 大家拿着去照修，后来就有的大德又用彩色照片、彩色的这个图画。那么后来呢，这个这个有一个这个谁呀？我们大家可能是呃不太知道，有个叫传习法师。这个师傅很有趣，讲经说法。那么传习法师呢，他看到了一个彩色的这个画册以后啊。 他发心说这个要把它动起来怎么样？就是这个弄成动画，那不更好吗？说结果这个当时的这个大堪布啊，就立马许可他说行，你这个你去做啊。然后这个堪布把自己身边带的仅有的五千人民币拿出来。 当时传习法师要供养他三万人民币，他也不要，说这三万也给你，这五千也给你，你那个钱你留着做动画。 <laughs> 这个缘起就从这儿来啊。是在这个零八年，二零零八年，传习法师组织的团队，在这个喇荣佛学院、喇荣五明佛学院的这个学院的总后盾力的作用下，然后把它完成了。所以今天。 你们就享受这样的福报啊！所以，我们需要给喇荣五明佛学院的这个金美彭措，呃，上师顶个礼啊！给这个现在的门措上师顶个礼啊！现在当家的是门措上师，那么给这个传习法师顶个礼啊！我们今天用的这个啊，这个片子啊，是呃，从他的这个那里获得的啊。那么他现在。 发心在台湾红船，我们南洋呢现在还没有得到重视，从我们这儿做个表率，然后使用这个这个视讯教学，你们年纪大，想象力不行，观想力不行，啊，所以说我们就用这个电这个视讯教学，那么大家看几遍，就绝对就会了，会了就不用老看着他修。 但是每次修，你都要在自己的脑海中清晰地影现这些图像，你看，现这些图像。说是那么这个我当时得到这个本儿，这个这个 DVD 以后，我十分赞叹。但是机缘一直不巧合，一直没有公开普传。所以我们这一次呢，刚好借着这个清明将要到，那么还有呢，这个尼泊尔之旅要成行。 所以我们把这部法呢传出来，啊传出来。那这部法呢，这个经过这个传习上师的团队，那么一整理一动画以后啊，那么这个由一个简单的一个事业部，呃，这个秘法包含了刑部，包含了瑜伽部，包含了无上瑜伽部，那么最后在这个法中，给大家进行了大圆满的灌顶。 就是四观，平观，这个啊，这个智慧观，啊，这个还有这个啊，这个聚义观，啊，总共的这个是一个是宝瓶观，一个是秘密观顶，一个是智慧观顶，一个是聚义观顶。世界上受了这四种观顶的人，你已经是大圆满行人了。 那么我们为什么要公开普传？这个不是张普生有这个大单子，呃，这是金品彭措法师法王啊，哲序的。他说这部《金刚萨陀忏》这样的修法，因为仪轨整个都是金品彭措法王当时活着的时候拟定的，就是由他承诺，不需灌顶啊，你不需要是一定是皈依佛教，你不需要皈依是密宗行人。 你不需要做任何的观点就可以修啊，所以大家希望呢，我们的片子制作完成以后啊，拿去发，啊撒，你们如有出钱的自己拿去印也行，钱少的你捐给我们道场，我们收到的钱都拿去印成 DVD，啊，满世界的撒，你们认识很多佛教徒，啊，都是难兄难弟呀，哈。 都是人嘛，又在学佛，学了半天没成就，把这个片子送给他们，免费的，让他们观修。你看谁修谁受益，要鼓掌就大声点这个他绝对感恩你啊，绝对感恩。为什么真见效啊？我这个修过很多禅法，那么在这次整理的这个过程中，再又重新修了几遍，哎呦，简直不得了，真见效。 啊，真见效，效果呢比一般的这个我们之前教的本尊这个颤的方法那更厉害，因为它里面已经从这个刚才说的一个呃叫这个事业部佛法、行部佛法到瑜伽部到无上瑜伽部，最后圆满啊，大圆满啊，啊大圆满也就是上了这个彻学多嘎化光啊，这最后大家要看化光都在里面啊。 化光进入空性光明，然后觉性，然后在觉性中自己再出来，整个的气世间变成极喜净土。你这个每天开开心心的活在自己的这个极乐世界中，你周围的家、你的公司、你所眼睛看到的、耳朵听到的，都会变成极乐净土。在那种喜悦啊具生喜的那个境界中活着。 那这个法喜充满，那这不就最后就成佛了吗？那你活在净土里面不成佛了？你自己的净土世界，你的家就变净土了，你的公司就变净土了。那么大家都修，我们马来西亚也变净土了。当我们把它推推广到全世界的时候，那这个世界都变净土了。这不娑婆世界变净土了，弥勒菩萨来了吗？说大家要知道这部法呀，真的很殊胜。 啊，真的很舒爽，所以一定要重视。有些人呢，哎呀，你传了好几遍了，啊，那你之前都传了，所以有些人呢没积极性。我看了一下，咱吉隆坡的还不错，给你们一个掌声。啊，这个还是有，我们说是有灵感啊，有灵感，知道这次老师传的不一样啊，以前是学过，但是这一次。 呃，至少老师这个病不像以前这个病都要病得要死了，那肯定法厉害，对不对？那不然老师不会受这个大难，啊，怎么地也修气脉明点，这修了几十年了，怎么会这病成这个样子？那不光是老师自己的业障啊，你要想想这个一下要清净多少众生的业障啊！待会儿你们修就知道了，哦，所以大家要重视，啊，重视。 那么来的人都是真正有福报的，所以大家要重视，不要说有一些法我学过了，这次又传我不来不一样啊。这个这个释迦牟尼光讲般若经，讲了六百卷，都是般若经啊，每次都讲般若经啊，讲了六百卷就是讲了六百回呀，六百次啊，那叫什么概念？说但是每次都不一样啊。 啊，所以大家要知道，求法是要真正的虔诚，紧跟脚步，啊，一个法都不舍，一次机会都不舍。你在家偷懒，啊，做世俗的应酬，多么没意思啊！你至少来跟师傅修这一会，哎，那就清净一会啊。啊，说要用这个真正的成佛心、出离心、菩提心。 来跟着师傅修法，这个重要，机会不能错过。